<clears throat> ओम श्री मम कोटाग्रे नम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्कृता नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमो नम ओके तो दारू वाला बॉटल से थोड़ा पानी डाला यार सुतिया मोदी अभी यहाँ पर कोई एक बिल्डिंग भी नहीं बनेगी हाँ तो पहले मेरा पैसा लेके हाजिर हो यहाँ पर हाँ आदेश है कल की अवतार का नहीं तो सत्यानाश कर दूंगा तेरा हाँ? एक तेरे को काम कैसा करना है नहीं मालूम तेरे नीचे काम करने वालों को कुत्तों को कैसा काम करना है नहीं मालूम हाँ? औरंगजेब के औलाद हो तुम हाँ? औरंगजेब की शायद औकात भी नहीं चरित्र शास्त्र मेरा पैसा लेकर हाजिर हो हाँ अकेले हाजिर हो गांधी ने बोला था एक गाल दिखाओ एक तमाचा मारे तो दूसरी गाल भी दिखाओ तो मैं बोलता हूँ दोनों गालों पे मैंने यहाँ के लोकल वालों पे तमाचा मार दिया चंद्र बाबू नायडू का एक आदमी मर गया जगन साले का आदमी मर गया अभी पता नहीं तुम्हारे वालों का कौन मरा है हा? कल की अकबर की बात आर्डर यू टू फर्स्ट पे मई 6,500 crore internationally into my account with immediate effect. Otherwise, uh, today I have seen uh, what do you call uh, in my dreams uh, uh, black money overflowing drains in uh, Delhi. I was there. फिर चप्पल पूरे उसमें हाँ एक गाड़ी गई दो एक टू व्हीलर गया एक आदमी तक लगभग नहीं दिखा हाँ overflowing drains black money black drain और यहाँ पे चुतिया क्रिश्चियन साल यहाँ पे हाँ ग्लोबल वार्मिंग भजन शुरू कर दिया हम्म? मोहन तुर्को मुंडा कोडकुल क्रिश्चियन कौरव कांडा फाइट फॉर फ्रीडम ऑफ अम्मा कोटाग्रा ओम श्री मामा कोटाग्री नम this is like a war torn Modi bulldozer Modi Jahangir विंची राहुल गांधी बुलडोजर పిచ్చి ఉండదు full mental Christians are full mental కౌరవులు Christians and Muslims our Kauravas when this controls will upgrade I don't understand no, fight for freedom of Amma Kotagra. Om Shri Mama Kotagra Namaha.